физика эң кичинекей нерселердин объектилердин да эң чоңдордун да касиеттерин жана жүрүм турумун изилдейт кээ бир физикалык мыйзамдар ар кандай өлчөмдөгү физикалык нерселер үчүн жалпы болуп саналат ал эми башкалары белгилүү өлчөмдөгү нерселердин гана жүрүм турумун сүрөттөйт ошондуктан физикада объектилер көлөмүнө жараша 3 топко бөлүнөт биринчи топко жылдыз кластерлери эбегейсиз чоң галактикалар кирет бул объекттер мега дүйнөнү түзөт объекттердин экинчи тобу макро дүйнө бул бизди курчап турган бардык көзгө көрүнгөн нерселер жылдыздар планеталар жердеги ар кандай денелер мындан тышкары ар кандай объектилер бири биринен олуттуу айырмаланган өлчөмдөрү бар объекттердин үчүнчү тобу микродүйнө булар затты түзгөн бөлүкчөлөр